Անցումից անցում, դռնից դուր, տնից տուն Կոշիկներ են, որ մաշվում են ու չունեմ ես քուն Ու մաշվում եմ ես դրսից մի տենորանալով ներքուստ Եռաչապ մահկանացում միտք ու հոգի մարմինն էլ ակուստ Սրտիցս մտքերս բարձրանում են դեպի ուղեղ Մտքերը ջահել, մտքերը ահել, մտքերը ուղիղ ու մտքերը շեղ Ուղեղումս մարաթոնյան վասկա, բայց մտքերի Կրվողները փակի տակ ու կրողներն իմ թղթերին Անորոշ անգունի մեջ գույները ստեղծող պրոցես Որն իմ համար վաղուց դարձել է կարծես թե մի ձես Կարճ ասած մի շնոր, որը նվիրել է տերը վերևից Քաղում է մայրամուտից, ամպրոպից ու անձրևից Մանարի բարի օքի, ճախրի ճանաչի աշխարը Թեկուս սանրախոբերը ու թեկուս շատ խառնադարը Բացի կյանքիդ փորձի գրադարանը եմ մեծ ամբարը Թաղի ամբարի ընդե արակո ծանքն ու վարը Հա, ես հավատում եմ մեզ կյանքում հրաշքների Հավատում եմ դեպի լավը փոխվող աշխարին Ես հավատում եմ նույնիսկ հրեշտակներին Մեր մեղքերը, հետ մերների մեր Հա, ես հավատում եմ ես կյանքում հրաշքների Հավատում եմ դեպի լավը փողվող աշխարին Մեր հողերը հել մեր փող, որ դարնան բերի Ների, որ հասնենք ամպերին Լենուն է խորերի շրջապը տուտների մեջ Ուրդև որ կա բավականին հանգստություն ու կա վեջ Ներսացին ու բնացին կրիվ մարդու անձի երկաթում Հաճախ չհասկացվող որպես բնականոն ես կյանքի մարդում Բանականի մեջ կա արգելվածը փորձելու ցանկությունը Բայց կա նաև սեփական անձը զսպելու կարողությունը Ու միշտ չի որ մարդը կարա ինքը իրան զսպի Մյուս կոմից մեռնով ձգտումը մարդուն նստացնում Ա փնվող պարսպին ուզում է սեղի խելացի Ուզում ես հակարակը իմ ջոգելով սաղինա հասանելի կյանքի սուրտանակը ու գիտակցականով փոցխատիս մեջ մանեմ գալի դեղեր որովհետև շուտով բրթասներից էլ չեն մնա ազատ տեղեր Սերվան կամ ամենամեծից ուրեմ իրանից կամ մեր մեջ ես հիմա ման չեմ գալի ամենասկիզբ կամ էլ ամենավերջ Ուղակի եւ օրից ներսից գում եմ արուն լվիկ պահի տակ մեռնող իմ աչքերին իր ամեղ աչքերն են գալի խաչից երկինք առնող Ես հավատում եմ ես կյանքում հրաշների Հավատում եմ դեպի լավը փոխվող աշխարհին Ես հավատում եմ նույնիսկ թրեշտակներին Մեր մեղքերը հետ մետների Հա, ես հավատում եմ ես կյանքում հրաշների Հավատում եմ դեպի լավը փոխվող աշխարհին Հավատում եմ, որ մարդկաշատ կերում հրտեշտակներ կան Տարբեր բնակավարներ, նույնիսկ թապարական